¿Es posible demostrar a Dios con la observación y la lógica? Hay personas que creen que sí y personas que creen que no. En el primer grupo se encuentran muchos de los apologistas de Dios, mientras que por el otro lado están los pensadores ateos, así como creyentes que prefieren basar su concepción del mundo en la fe y no en la razón. Para esos creyentes, pretender usar la razón para probar a Dios es una herejía, pues supone pretender abarcar a Dios con la mente humana. Santo Tomás de Aquino, si bien ofrece sus propias pruebas de la existencia de Dios, critica a San Anselmo con su argumento ontológico que pretende demostrar a Dios usando únicamente la lógica. Varios pensadores teístas han querido mejorar el argumento de San Anselmo, y una de las versiones más utilizadas hoy en día es el argumento ontológico modal de Alvin Plantinga, el cual se basa en el sistema axiomático 5 de la lógica modal. ¿Es posible demostrar a Dios con la observación y la lógica? Partiré de la formulación de San Anselmo, escrita en lenguaje moderno. Si cometo un error en la formulación, espero que entiendan que es un error de buena fe y no que quiero introducir un nombre de paja para refutar. Anselmo de Canterbury nos dice, primero, es una verdad conceptual que Dios es un ser del que nada más grande puede ser imaginado. Segundo, Dios existe como una idea de la mente. Tercero, un ser que existe como una idea de la mente y existe en la realidad es, en iguales condiciones, más grande que un ser que existe solo como una idea de la mente. Cuarto, así, si Dios existe solo como una idea, entonces podemos imaginar algo que es más grande que Dios. Quinto, pero no podemos imaginar algo que es más grande que Dios. Sexto, por lo tanto, Dios existe. Aquí puedo ver dos tipos de reacciones entre las personas que no somos expertas en lógica y retórica. ¿Suena convincente o no suena convincente? En gran medida, qué tan convincente suena el argumento parte de nuestros presupuestos y por ende, son esos presupuestos, más que la retórica, la que nos ayuda a concluir si Dios existe o no, o a concluir si el argumento de San Anselmo es concluyente o no. Cuando la validez de un argumento parece depender de los presupuestos, lo más probable es que estemos frente a un caso de falacia formal de petitio principii, o petición de principio, una de cuyas formas más conocidas es el argumento circular. He usado y seguiré utilizando el término retórica en el sentido más amplio como el arte de convencer utilizando argumentos lógicos. A veces se utiliza el término como el arte de engañar o confundir utilizando sofismas, pero esta es apenas una parte del sentido más amplio. Un buen argumento, una retórica bien fundada, es aquella que no usa falacias formales o informales y es convincente. Sin embargo, la retórica no es la realidad. Un buen argumento no es aquel cuya conclusión sea verdadera. Una conclusión puede ser una proposición ajustada a la realidad y el argumento ser falaz. O un argumento puede ser consistente a partir de unas premisas, un buen argumento, pero no estar ajustado a la realidad, generalmente porque una premisa no está ajustada a la realidad. El argumento de San Anselmo pide el principio, una falacia formal, y no define convenientemente a Dios, falencia informal. No entraré a rebatirlo porque de eso se han encargado ya muchas personas, incluyendo los mismos apologistas que han querido mejorar el argumento ontológico. Solo se mejora un argumento si se reconoce como falaz. Enuncio entonces el principio ontológico modal de Alvin Palantinga, el cual se basa en la lógica modal y particularmente en el quinto sistema de axiomas de la lógica modal, o S5. El argumento que sigue es el siguiente. Primero, un ser tiene máxima excelencia en un mundo posible W si y solo si es omnipotente, omnisciente y omnivolente en W. Una definición. Y, segundo, un ser tiene máxima grandeza si tiene máxima excelencia en todo mundo posible. Otra definición. Tercero, es posible que un ser tenga máxima grandeza. Esto es una premisa. Cuarto, por lo tanto, posiblemente es necesariamente verdadero que exista un ser con máxima excelencia. Quinto, por lo tanto, es necesariamente verdadero que exista un ser con máxima excelencia. Sexto, por lo tanto, existe el ser de máxima excelencia. Dado que se define a Dios como el ser de máxima grandeza, se concluye entonces que Dios existe. La primera vez que vi una versión del argumento ontológico modal, sin las explicaciones axiomáticas y sin partir de un conocimiento de qué es lógica modal, tuve más o menos la misma reacción que con el argumento de San Anselmo, no es convincente, solo que usa una retórica más enredada para hacerlo más difícil de rebatir. La mayoría de los ataques al argumento Plantinga son similares a los rebatimientos contra el argumento de San Anselmo, la mayoría de los defensores del argumento modal critican estos ataques indicando el desconocimiento de la lógica modal. Mi impresión es que Plantinga no mejora sustancialmente el argumento de San Anselmo, sino que lo viste de un traje más sofisticado. Hay tres elementos que planteo frente al argumento ontológico modal de Alvin Plantinga. Primero, la premisa 3 es debatible. 2. La conclusión número 5 es parte de un axioma. 3. La retórica no es la realidad. He visto varios intentos de probar y rebatir que la máxima excelencia, tal cual se define aquí, es posible en este mundo. Un ejemplo es la paradoja de la omnipotencia. ¿Puede un dios omnipotente crear una piedra que ni él mismo pueda mover? O la existencia de la maldad frente a los tres omni. Así como justificaciones o soluciones a estos argumentos. Por ahora diré que es un concepto debatible y no expondré los argumentos de mi posición. Pero al agregar la necesidad como parte de la definición de grandeza, en cierta forma se está pidiendo el principio. Admitir la necesidad como característica retórica implica que la lógica modal está siendo utilizada como sustento de la lógica modal, lo que nos lleva a la paradoja de un sistema axiomático que se sustenta a sí mismo. Cuando el geómetra griego Euclides formuló su tratado de geometría, Los elementos, estableció la existencia de tres tipos de verdades. Los axiomas que son verdades autoevidentes, los postulados que no se pueden demostrar pero que son verdad, y los teoremas que son demostrados a partir de los axiomas, postulados y teoremas previamente probados. En los elementos, Euclides formuló los axiomas y postulados de la geometría, pero uno de los postulados, el quinto postulado, fue objeto de debate hasta que en el siglo XIX Bernard Riemann demostró que se puede negar el quinto postulado y obtener una geometría internamente consistente. Las observaciones que hemos hecho del universo nos muestran que el espacio no es euclidiano. La geometría euclidiana, si bien es muy útil en la ciencia y la ingeniería, tiene un alcance limitado si queremos describir la totalidad de la realidad conocida que es el universo observable. En el entendimiento moderno dentro de las ciencias formales, como la matemática y la lógica, un sistema de axiomas, el término postulado ha caído en desuso, es consistente si no tiene contradicciones internas, y si ningún axioma se puede inferir de los demás axiomas. Si se niega un axioma, se tiene otro sistema de axiomas coherente. Si no, entonces el axioma negado no era independiente y queda demostrado al absurdo como un teorema. Un teorema es verdadero solo dentro de un sistema de axiomas. Este mismo teorema puede ser falso o inconcluso dentro de otro sistema de axiomas. La lógica modal con S5 es consistente, pero no por ello es la única lógica posible. Un teorema de S5 dice que si algo puede ser necesariamente verdadero, es necesariamente verdad en un mundo posible, entonces es necesariamente verdadero, es verdad en todo mundo posible. Si niego el axioma de relación de accesibilidad de euclidia de S5, seguiré con un sistema coherente de lógica modal, pero ya no podré probar a Dios. La geometría de euclidiana es útil, para la mayor parte de la experiencia humana, la geometría que Euclides escribió en el siglo III a.C. es suficiente, y muchas geometrías no euclidianas pueden describirse en términos de la geometría euclidiana, reemplazando términos como plano por superficie esférica y recta por círculo mayor. La casi totalidad de la ingeniería y la ciencia aplicada moderna se basa en la geometría euclidiana y la mecánica de Newton, pero la geometría euclidiana y la mecánica de Newton fallan para describir la mecánica cuántica o la teoría de la relatividad. Al salir de la escala de la experiencia humana, lo que para Euclides fueron verdades autoevidentes, dejan de ser ciertas. Podemos validar un sistema de pensamiento como las matemáticas o las leyes de la física por su utilidad, y lo mismo sucede con la retórica. La lógica modal con S5 puede ser útil. ¿Qué significa que una lógica sea útil? Una lógica es útil si, partiendo de unas premisas verdaderas, se puede inferir una conclusión verdadera. Pero por verdadero, de acuerdo a la epistemología actual de la ciencia, se entiende algo con carácter predictivo que no ha sido probado falso todavía pero un planteamiento retórico que usa una lógica consistente y que nos lleva a una conclusión con base en unas premisas, no nos demuestra que esta conclusión sea verdadera, nos muestra que la conclusión está correctamente inferida. Aceptando la lógica modal con la propiedad euclidia, y aceptando la premisa de la posibilidad de un ser con grandeza suprema, y aceptando que incluir la necesidad en la definición es válido, el argumento ontológico modal de Plantinga no demuestra a Dios, sino que hace depender a Dios de una premisa sin carácter predictivo, Alvin Plantinga no ofrece un planteamiento lógico nuevo y consistente para probar a Dios. Básicamente da un ropaje sofisticado llamado lógica modal al argumento de Sal Anselmo, el cual diluye en la premisa. Definir la grandeza máxima como existente, o como existencia necesaria, como una característica posible. Ahora, refutar un argumento no implica refutar su conclusión. Yo no puedo afirmar que Dios existe porque la lógica de Anselmo de Catemburi o la lógica de Alvin Plantinga sean falaces. Solo afirmo que la inferencia no es buena, pero mi refutación parte de ciertos principios, de ciertos presupuestos de mi parte, parte de definir la verdad bajo la epistemología científica actual, proposiciones con capacidad predictiva que no han sido demostradas falsas. Si tu concepción de la verdad es diferente, entonces mi refutación no será convincente, pero esto será tema para otro video. 在修一就